ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ሆናችሁ በዚህ ሰዓት ከኔ ጋር ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላም፣ ፍቅርና ጤና ለእናንተ ለቤተሰባችሁ፣ ለምትወዷቸውና ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ ይሁን። እንግዲህ ሳንደክምና ሳንታክት ሳንዝልና እጅ ሳንሰጥ ከእናንተ ጋር በተለያዩ ጊዜያት መረጃዎችን በማቀበል እስከ ዛሬ ድረስ ቆይተናል። ደጋግሜ እንደተናገርኩት እነሱ ለክፉ ዓላማ ሲተባበሩ እኛ ለበጎ ዓላማ መተባበር ፈጽሞ አቅቶናል። ሌላው ቀርቶ በማህበራዊ ሚዲያ በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለማበረታታት እንኳን ከጎናችን የሚቆሙ ሰዎች ቁጥር ከክፎቹ አንጻር ሲነጻጸር ከቁጥራቸው አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው። ይህን ካልኩ በኋላ የወያኔ ፖለቲካ በየጊዜው በማዛል በሀሳብ ደጋግሞ ኢትዮጵያውያንን በማድከምና በማዳከም በሐሰት ወሬዎች የተለያዩ ቅጥፈቶችን በመደርደር እጅግ በጣም ችክ ብለው ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያውያን ላይ ተጭነው የቆዩበት አጠቃላይ ሁኔታ በደርግ ስርዓት ውስጥ በፈጠሩት ከፍተኛ የሆነ ጫና የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሰላይቶ ከደርግ በላይ አውሬ አይመጣም የሚል አጠቃላይ የሆነ አቋም ይዞ ምንም አይነት አውሬ በምድር ላይ የማይወዳደራቸው። አውሬ ለተፈጠረበት ዓላማ ነው የሚኖረው። አውሬ እንበለው እንጂ አንበሳ የሚያድናቸውን ነገሮች ካልበላ ዘሩ ከምድረ ገጽ ላይ ይጠፋል። የተፈጠረው ለመብላት ነው። ስለዚህ በአውሬዎች ስንመስላቸው ራሱ በጣም ይገርመኛል። እነዚህን ጨካኞች፣ እነዚህን ክፎች በደንብ አድርገን ያለማቋረጥ ልንፋለማቸውና እስከ መጨረሻው ድረስ ልንታገላቸው የሚገባ ነው የሚሆነው። የተገባ ነው የሚሆነው። ተመልከቱ፣ እነዚህ ቡከኖች፣ እነዚህ ሽንታሞች፣ እነዚህ የታሪክ አተላዎችና በታሪክ ዘመን ውስጥ ሁሉ ባንዳዎች ትንሽ ነገር ሲያገኙ እንዴት አድርገው እንደሚያጋግሉና እንደሚያካብዱ ስታዩ በጣም ትገረማላችሁ። ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዛሬ ላይ በጣም በርካታ ኢትዮጵያዊ የመረበሽ ስሜት ውስጥ ገብቷል። ሰፊ ቁጥር ያለው መከላከያ ማረክን ብለው እየነዱ ሲሄዱ ሲመለከት በርካታ ሰው ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ በሙሉ መከላከያ ነው። ታስታውሳላችሁ በሶማሊያ ጊዜ ኢትዮጵያ በተለያየ አቅጣጫ ስትወረርና ሰባት መቶ ኪሎ ሜትር በጅግጅጋ በሶማሌ ክልል አቅጣጫ ሲመጡ እኔ በተወለድኩበት በነጌሌ ቦረና አቅጣጫ ሶስት መቶ ኪሎ ሜትር ጥሰው ሲገቡ ኢትዮጵያ እኮ መከላከያ አልነበራትም። ህዝቡ ነው መልሶ ሚሊሻ ሆኖ በሶስት ወር ስልጠና ተደራጅቶ አፈር ድቤ አስበልቶ በሁሉም አቅጣጫዎች ብዙ ጊዜ ካራማራ ድል ሲባል አንድ ቦታ የተደረገ ይመስለናል። በእኔ አቅጣጫ እንኳን ኦጎባ፣ ፊልቱ፣ አውሬ ገበያ፣ ኪልሚሲንጌ፣ ማዮ ቡር አሚን ኦላ ማለት ነው፣ መልካሰዴ፣ ሶፍቱ እስከዛ ድረስ እኮ ከፍተኛ መዋደቅ ተደርጎ ነው የመጣው። ጣሊያን ሲመጣ army ነበረን ወይ? እጅግ ዘመናዊ የሆነው መሳሪያ የታጠቀው ጣሊያን ሲመጣ አርሚ አልነበረን። አሁን ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከነ ሙሉ ቁመናው ከነ ሙሉ ትጥቁ ነው ያለው። እነሱ እኮ <laughs> አቦይ ስብሃትን የሚያክል ሰው ስብሃት ነጋን ከቅዱሳን ነጋ ጋር ይሄው እዚህ አስረ ነው አባይ ወልዱ የሚባለውን የቀድሞ ፕሬዚዳንታቸውን ጠፍንገን አምጥተን አስረ ነው አባይ ፀሐዬ የሚባለውን ጭንቅላቱን በርቅሰን ስዩም መስፍንን ጭንቅላቱን ጃርት የበላው ዱባ አስመስለን ጉድጓድ ውስጥ ጥለን አስመላሽ ወልደ ስላሴ መሀል አናቱን ተበርቅሶ በየገደል ውስጥ በየፈፋ ወድቀው የምንም መጫወቻ ሆነው እያለ እነሱ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ተማሪ በአጋጣሚ ተደወለልኝ። አብሮት የተማረ እማውቀው ልጅ ዛሬ ደወለልኝ። እሱን ከፊት ለፊት ፎጣ አልብሰው አሰልፈው እንደገና ደግሞ አዲስ ዩኒፎርም እንዴ! ምርኮኛን ከመቼ ወዲህ ነው አዲስ ዩኒፎርም አልብሰህ የምታቀርበው? እንዴ ለይታ ነው። እነሱ ናቸው ዩኒፎርም ለምርኮኛ የሚሰጡት። በምርኮኛ ላይ እኮ ሲኖትራክ የሚነዱ ናቸው። የምርኮኛ ሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት ማርከው እኮ አይደለም በተኙበት ይዘው ጓዶቻችን ናቸው ብለው አምነው ከሀያ ዓመት በላይ እርሻቸውን አርሰን ትምህርት ቤት ከፍተን አብልተን በተለያየ ሁኔታ ጠብቀናቸው ተጋብተን እንዲህ ያደርጉንም ብለው ማንም አያስብም እኮ። እንዴት አብሮ መብላት ቃል ኪዳን ነው? የተኙ ሰራዊትን ላያቸው ላይ በተኙበት ወጥተው መሳሪያ በእጃቸው አስገብተው ባዶ እጁን የሆነ ሰራዊት እንዴት ራቁቱን እንደላኩት በአስከሬን ላይ የሰሯቸውን ግፎች ሲኖትራክ አስተኝተው የነዱ ሰዎች አዲስ ዩኒፎርም አልብሰው ሲያመጡ ታየኝ። አንደኛው ዩኒፎርሙን ይዩት። በሙሉ አዲስ ነው፣ በሙሉ አዲስ ነው። ሁለተኛ ጫማውን አይታችኋል። ይሄ ኋላሽ አይታወቅ ፊትሽ አይታወቅ የሚባል የእነሱ ሸበጥ ወዴት አቅጣጫ እንደሄዱ እንዳይታወቅ ከፍተኛ የሆኑ ፈሪዎችና ቦቅቧቆች ስለሆኑ እሱን ጫማ ነው ገርግደው ያመጡት። ከዛ ውጭ በተለመደው የካሜራ ቴክኒክ የራሳቸውን እስረኞች የአልመዳ ጨርቃ ጨርቅን አዲስ ዩኒፎርም አልብሰው መከላከያውን ማረክን ብለው ሲመጡ በርካታ ሰው ተረበሸ። በጦርነት ውስጥ መማረክ ያለ ነው፣ ግን ደግሞ ስህተት ነው ወገኖቼ። ወያኔን እስከ መጨረሻው ድረስ የምንፋለምባቸው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። short memory ከሌለን በስተቀር እንደነ ዳውድ ኢብሳ አይነት ፍሬው ገብረ መድን አይነት ቅጥረኛ እንደ መረራ ጉዲና አይነት ቅጥረኛ ፕሮፌሰር ምናምን በተአምር አልለውም። አይደለም ፕሮፌሰር ገበሬ እንዳልል ገበሬ ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር ነው፣ የጀርባ አጥንት ነው። በምንም አይነት ማዕረግ ማልጠራው የእንጨት ሽበት ከስልሳዎቹ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ደም መፋሰስ ውስጥ የኖረ የሴራ ፖለቲከኛ። እነዚህ ቅጥረኞች በዝውውር ጀዋርን በከፍተኛ ብር ከፍሎ ያመጣ እድሜ ዘመኑን ጋብቻ የማይመሰርት ኢትዮጵያንን ለማፍረስ የቆመ ከጥላቸው የተነሳ ትዳር መስርቶ እንኳን ቤተሰብ ማቆም ያልቻለ ጉድ አሳፋሪ እነዚህን ይዘዋል። ምንድን ነው የሚፈልጉት? የኦሮሞ ማህበረሰብ መጀመሪያ ዛሬ ከሱ ልነሳ። የኦሮሞ ማህበረሰብ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ምን ሆኗል ብለን እንጠይቅ። አምቦ ለአንድ ቀን እንቅልፍ ተኝታ አታውቅም። ልጆቿ እየተቀረጠፉ፣ ልጆቿ እየተበሉ፣ በየእስር ቤቱ እየተገረፉ hm በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢሬቻ ውስጥ ስምንት መቶ ኦሮሞ ገደል ውስጥ ተከቶ በአሰቃቂ ሁኔታ ሆነ ብለው ኢሬቻ ነገር ይከበር እንደ ዛሬ የትህነግ ህወሀት TPLF አባላት ቢሾፍቱ የቢሾፍቱ ህዝብ በሙሉ ያውቃል። ሩጫ እዛ ቦታ አካሂደው አቅጣጫውን በተጨማሪ አጥንተው ከፊት ለፊት ሆኖ መፈክር የሚያሰማ ልጅ የእነሱ ደህንነቶች በገቡለት ቃል መሰረት ያንን ካደረገ በኋላ በኬንያ በኩል አሻግረው አስወጥተውት ሴራ ሰርተው ያንን ሁሉ ኦሮሞ ገደል ከተው ገለው ዛሬ ከነሱ ጋራ የኦነግን ባንዲራ ይዘው የሚሰልፉ ከሃዲዎች አላማቸው የግል ጥቅማቸውና ኪሳቸው ብቻ ነው። ወያኔ እኮ ኢትዮጵያ ላይ የአፓርታይድ ስርዓት መስረታለች። እኔ አዝናለሁ። አሁን እነዚህ ትልልቅ ህንፃዎች አዲስ አበባ ውስጥ የተገሸሩ ከየት አመጣችሁ ተብሎ መጠየቅ አለበት። በቃ ጠላት ሆነዋል እኮ ለይቶላቸዋል። የሚገርማችሁ ነጌሌ ቦረና ከተማ ውስጥ ጭምር ከአዲስ አበባ 600 ኪሎ ሜትር ርቀት መቀሌ አዲስ አበባ ማነው ወያኔ መቀሌ ገባች ብለው ሲጨፍሩ ነበር። ተደወለልኝ ከነገሌ ቦረና ሲጨፍሩ ነበር ከተማ ውስጥ ቀውጤ አድርገው። እንደነዚህ አይነት ደፋርና ፈጣጣ እኮ የለም። ባዶ እጃቸውን ሲመጡ ታስታውሷቸዋላችሁ። እኔ አዲስ አበባ የአይን ምስክር ነኝ። ሸበጥ አድርገው ቁምጣ አድርገው የከሱ ጸጉራቸው የተንጨባረ ቤተ መንግስት ላይ ፓንትና ካልሲ የሰቀሉ ሰዎች መጥተው የትኛውን የንግድ ተቋም መስርተው የትኛው ቢዝነስ ላይ ገብተው ተሳትፈው በምን አይነት ሁኔታ እነዚህን ትልቅ ህንፃዎች ገነቡ? የዘረፏቸው ሰፋፊ እርሻዎች ለህዝብ መመለስ አለባቸው። ደርግን እኮ በሌላ በሌላ ነገር በግድያ በመሳሰሉት ንጥራው እንጂ ሰፋፊ የሆኑ መሬቶችን ከፊውዳሎች ላይ ወስዶ መሬት ላራሹ ብሎ ለገበሬው መስጠቱ ትክክል ነበር። አሁን ግን ለሰዎች የሚታደል አይደለም። ዘርፈው ያመጧቸው ህንፃዎች በጥናት ከየት እንዳመጧቸው መመለስ አለበት። እኛ እኮ እያፋፋናቸው ነው። እነሱ ኢትዮጵያዊ ብለው ያውቃሉ ወይ? ያውቃሉ ወይ? ርዕሴን በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። እነዚህ ሰዎች ባልበላውም ጭሬ አበላሸዋለሁ ብለው የኢትዮጵያን ገጽታ በዓለም አቀፍ መድረክ የሚያጠፉ UN ውስጥ የተደረገውን ስብሰባ አይቻለሁ። በእኛ ሚዲያዎች እንደሚባለው አይደለም። ሬውተርስ ላይ ቁጭ ብዬ ሙሉን ተመልክቻለሁ። ሰፊ የሆነ ተቃውሞ በኢትዮጵያ ላይ ከተለያዩ አካላት እየተሰነዘረ የነበረበት ሁኔታና የመከላከያውን ስም ያጠለሹበት የመንግስትና የሀገርን ስም ያክፋፉበት በየምዕራቡ ዓለም እየተንከባለሉ ሜዳ ላይ የሚረብሹበትን ስታዩ የእውነት ስሜት ውስጥ ይከቷቸዋል። እነዚህ ሰዎች የአፓርታይድ ስርዓት መስርተው አልነበርም እንዴ? እውነት ኢትዮጵያውያን ስንተኛ ዜጋ ነበርን? ቅጣው እጅጉ ኢንጂነር በሚገባ ሳይንቲስት ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ ብትን ብትንትን አድርገው ስንተኛ ደረጃ ዜጋ እንደሆን እናስቀምጠዋል። አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን እኮ ከመኪና ኋላ ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ እንደደረሰኝ መረጃ በሁለት መኪና መካከል አድርገው ነው ወዲያና ወዲህ እየጎተቱ አሰቃይተው የገደሉት። ዶሎ እናት እኮ ልጇ አስከሬን ላይ ቁጭ ብላ አልቅሳለች። ቄሮ በአደባባይ ነበር በስናይፐር የሚረግፈው። እስር ቤቶች የኦሮምኛ ቋንቋ ተጨማሪ መነጋገሪያ ቋንቋቸው እስኪሆን ድረስ የኦሮሞ ልጆች ሲታጎሩ ነበር። ማህፀናቸው ውስጥ ብረት ተከቷል። ጥፍራቸው ተነቅሏል። በጥይት ተመተው ማረሚያ ቤት ውስጥ የእስር ቤት ውስጥ ይቅርታ፣ እዛው እሳት ውስጥ ተወርውረው ተከተዋል። ወደ አማራ ክልል ከመጣን ወልቃይት፣ ራያ፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ አሁን እኮ የማይካድራው ቀጣይ ክፍል ነው እንጂ ሰላሳ ዓመት በሙሉ ሲሆን የነበረው ይሄ ነው። የጠፉ ሰዎች ብዛት፣ የመከኑ ሰዎች ብዛት፣ ክልላቸውን ለቀው በመላው ዓለም የተሰደዱ የአማራ ልጆች ብዛት፣ ሰቆቃው፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር በስናይፐር የተገደሉት፣ የጋሞ ሰቆቃ፣ የኮንሶ ሰቆቃ፣ የሲዳማ እልቂት፣ የወላይታ በወጋጎዳ ምክንያት እልቂት፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢ ሊያደርገው ከሚችለው በላይ መሬት እየወሰዱ ከመሬት ላይ የሚያፈናቅሉ ሚስት እየቀሙ ባልን የሚገድሉ አሉ የሚባሉ እንቁዎችን እየቀሙ በጋብቻ እየያዙ እነሱ የፈለጉትን የሚያደርጉ እኔ ስለ እነዚህ ሰዎች ለመናገር እጅግ ከሚፈለገው በላይ ይከብደኛል። የሚገርመው ነገር አሁን ባልበላውም ጭሬ አበላሸዋለሁ ብሎ ኢትዮጵያ ጋለሞታና ትፋት። እኔ በነገራችን ላይ ፍርጥ አድርጌ ነው ዛሬ የምናገረው። ፍርጥ አድርጌ እነዚህ ሰዎች እስቲ አሳዩኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን የቦጠበጡ እነሱ፣ ኢትዮጵያን የጋጡ እነሱ፣ እንደዚህ አጥንቷን የጋጡ እነሱ፣ ደሟን የጠጡና የመጠጡ እነሱ፣ ባዶ እጃቸውን መጥተው ሚሊዮነሮች የሆኑ በህንፃ ላይ ህንፃ የገነቡ እነሱ ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ትውደም እያሉ በአደባባይ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከሽማግሌ እስከ ህፃን ከምሁር እስከ ተራ ገበሬ ከደጅጠኝ ዲያቆን እስከ ቆሞስ እና ጳጳስ ያለማቋረጥ ኢትዮጵያ ትውደም የሚሉ ሰዎች በምን ስሜት ነው ወደዚህ የሚመጡት? እና ባንዳነት በነገራችን ላይ አፄ ዮሐንስ ብታያቸው ባንዳ ነበሩ። የሞቱት ለግብፅ ባንዳ ሆነው ነው። በነገራችን ላይ አንደኛ አፄ ቴዎድሮስን መርተው መጥተው በእንግሊዞች ያስገደሉና ለማስገደላቸው መሳሪያ የተቀበሉ ናቸው። አፍርሷታል እኮ ኢትዮጵያን። እንግሊዞች በዛው ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይተው ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ቢዙ ኖሮ እኮ አገር አሳልፈው ሰጥተው ነበር፣ ያለ መሪ ያስቀርተው ነበር። ባንዳ ቁጥር አንድ ትልቅ ባንዳ። ሁለተኛ ለግብፅ ወግኖ ነው የሱዳኖችን ነፃነት እንቅስቃሴ ዛሬ ለሱዳኖች በደንብ ሊነገራቸው የሚገባው የሱዳኖችን የነፃነት እንቅስቃሴ አሉላ አባነጋን ልኮ አኮላሽቶ በዛ ምክንያት ለበቀል ሲመጡ እንጂ የሞተው ዮሐንስ ለኢትዮጵያ አልሞተም። አፄ ዮሐንስ ማንም አደባባይ ላይ መጥቶ ከእኔ ጋራ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብሎ መከራከር ይችላል። አንድም ጥሎት ሄደ አሻራ የለም። ባንዳ ነበር። ጣሊያን መጥቶ ሁለተኛ ዙር ኢትዮጵያን ከወጋ በኋላ የኢትዮጵያ አርበኛ ሲመለስ የትግራይ ገበሬ ነው ተክትጎ የገደለው ባንዳ ነው። በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ እንቁላል ቀቃይ ሆኖ ሹምባሽ ሆኖ ኢትዮጵያንን ሲያሰቃይ የነበረው ኃይለስላሴ ጉጉሳ የተባለ የትግራይ ባንዳ ነበር። የመለስ ዜናዊ አስረስ አባት ራሱ ባንዳ ነበር፣ ቤተሰባቸው እንዳለ። ስለዚህ የባንዳነት ውርስ ይዟቸው አሁንም ኢትዮጵያን አሳልፎ ለመስጠት የሚታገሉ ሰዎች ናቸው። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና ያላቸው ሰዎች በቁጥር በጣም ጥቂት ናቸው። እነሱም ወይ የወታደር ልጅ ሆነው የመከላከያ ልጅ የነበሩ ወይም በሆነ የታሪክ አጋጣሚ ልዩ ልዩ exposure አግኝተው ከኢትዮጵያውያን ጋር እንትን ያሉ ናቸው እንጂ ባንዳነት በመሰረታዊነት ወታደርን የሚክድ ባንዳ፣ መከላከያን የሚገድል ባንዳ፣ ሀገርን ለጠላት አሳልፎ የሚሰጥ አሁን ኤርትራ ወዳጃችን ባትሆን ኖሮ ድንበሩን ከፍተው በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያን እንደ ግብፅ የምትፈልግ እንደ ሌሎች ሀገሮች የምትፈልግ ሀገር ብትሆን ኖሮ የት ድረስ ሊመጣ ይችል እንደነበር ያለ ሰራዊት እኮ ነው። ሰማንያ percent የሰራዊቱን መሳሪያ በእጃችን ይዘናል፣ ሰማንያ percent በእጃችን አስገብተናል ብለው እኮ ምን ሊያደርጉ ይችሉ እንደነበረ ማሰብ በጣም ተገቢ ነው እና እኔ አንዳንዴ መናገር ይከብዳቸዋል። በጣም ያስቸግራል። ግን አንደኛው ይህ መከላከያ ሰራዊት ምናምን የሚሉትን ንገሯቸው። እዛው ጋር ማን ነው የተማረከው፣ ማን ነው የተገደለው በሏቸው። እስቲ እነሱ የማረኩት ትልቅ ጀነራል ውጊያው ከተጀመረ ጀምሮ እስቲ የማረኳቸው ኮሎኔሎች ማረክን የሚሏቸው ይገኛሉ። ባለከዘራውን ማረክን ብለው ነበር። ይኸው አለ ከነ ህይወቱ። ሌተና ጀነራል አበባው ታደሰን ስንት የገደሉ ይኸው አለ ከነ ህይወቱ። ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌን ስንት የገደሉ በሀሳባቸው ይኸው ከነ ህይወታቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በውሸት ተሸምነው በውሸት ተጸንሰው፣ በነገራችን ላይ መጀመሪያውኑ በውሸት ተጸንሰው፣ በውሸት ተወልደው፣ በውሸት ተሸምነው፣ በውሸት የሚሞቱ ናቸው ያለው ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ አንድም እብለት የለበትም። ቅጥፈታቸው በጣም ይገር እኔ ደግሞ የሚገርመኝ ነገር ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ይቅርታ እንዳትቀየሙኝ መንጋ በየጊዜው እየዋሹ እያየ መልሶ ያምናቸዋል። ስንት ጊዜ ነው ማረክን ያሉት ሌትናል ጀነራል ባጫ ደበሌን? ስንቴ ነው ማረክን ገድልን ያሉት ሌትናል ጀነራል አባው ታደሰን? ስንት ጊዜ ነው ማረክን ያሉት ባለከዘራውን? እንዴ እነዚህ ሰዎች እየደጋገሙ ሲዋሹ፣ ሰላሳ ዓመት ሙሉ ፊታችን ላይ የምናየው ነገር ሲዋሹ፣ ኮሮጆ ገልብጠው ሲዋሹ፣ በውሸት የተሰሩ መሆናቸውን እያወቀ ሰው እነሱን ተከትሎ የሚሄድበት አግባብ ነው አይገባኝም። ስለዚህ መጀመሪያ ውሸታሞች ስለሆኑ የእነሱን ነገር ተቀብሎ ማስተጋባትና ማጫጫ ተመሳስለው አማራ መስለው ይጮኋሉ፣ ኦሮሞ መስለው ይጮኋሉ። በደንብ መጠንቀቅ ያለባችሁ ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው በአማራ ስም በምንም ተአምር አማራ ኦሮሞን አይሰድብም አይሰድብም። አማራ ነኝ ብሎ አይሰድብም። ምክንያቱም ወገኖች አሉታ ኦሮሞ ጋር በሚገባ ያስባል። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች በአማራ ስም ሲሳደቡ የሚገባችሁ ነገር እየሰደቧችሁ ያሉት ወያኔዎች መሆናቸው ነው። በተአምር ግቡና አካውንቶቻቸውን ተመልከቱ። የህፃን ፎቶግራፍ ይለጥፋሉ፣ የቅዱሳንን ምስል ይለጥፋሉ። ወይም የሆኑ ሰዎችን ፎቶግራፍ ከፌስቡክ ላይ ወስዱና ፈጣጣ ስለሆኑ ተከታትሎ ሰው የየራሱን እንትን ስለማይል እሱን ያመጡላቸዋል። አይሳደብም። በኦሮሞ ስም ይመጡና አማራውን ይሰድባሉ። ኦሮሞና አማራ እኮ ደም ነው፣ አንድነት ነው፣ ህብረት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሙስሊም ስም ክርስቲያንን፣ በክርስቲያን ስም ሙስሊምን ይሰድባሉ። አንዳንድ ጊዜ ተሳስተው የሙስሊም profile አድርገው መልሶ ሙስሊምን ሲሳድቡት ያላችሁ ተሳስተው አንዳንድ ጊዜ በአማራ ስም ሆነው ሳያስቡት መጥተው የአማራን ልዩ ኃይል ሲሰድቡት ያላችሁ የተሰጣቸውን ተውኔት እንኳን በትክክል መተወን የማይችሉ ጋግርታሞች ናቸው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሰዎች መጸየፍ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና በኃይል ልንጸየፋቸው ይገባል። ሁለተኛ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ትውደም ካሉ ይውደሙ ልንላቸው ይገባል። እንገንጠል ካሉ መለመን መለማመጥ እኔ ምንም አይታየኝ ነቀርሳ ሊቆረጥልህ ቢል አፍጥኑት ማለት ነው። በግልጽ ልንገራችሁ፣ አፍጥኑት በሏቸው። የሆነ ነገር ሲሏችሁ በለው አፍጥኑት፣ አሁኑን ሂዱ። ልመና አይፈልጉም፣ እንዲለመኑ ነው የሚፈልጉት። አሁን ሂዱ ሲባሉ መከራቸውን። አንድ ኤርትራን ፕሬስ የጻፈው አሪፍ ነገር አለ። የኤርትራ ሰራዊት ገባብን፣ መከራ አለ፣ ስቃያችንን አሳዩን አለ። መልሶ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ወጥቶ ሲሄድ ደግሞ ከትግራይ ተከትለን ኤርትራ እንሄዳለን ብሎ ጌታቸው ረዳ ተናገረ። ፍቅር እስከ መቃብር አለና ቀልደባቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ፈጣጦች ስለሆኑ እንገንጠል ካሉ እኔ እንደዚህ ነው የምለው፣ ንኩት፣ አፍጥኑት፣ አታጓጉን፣ ሂዱ። ይታወቃል ከማንም ጋር እንደማትዋሰኑ ከኤርትራ በስተቀር። በተረፈ ሙሉ የሱዳን ድንበር ከአማራ ክልል ጋር ከሌላው ካልሆነ ከትግራይ ክልል ጋር አይዋሰንም። ስለዚህ ማፍጠን ትችላላችሁ። ራያ፣ ወልቃይት፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራና የመሳሰሉት የእናታችሁ ጡት እወቁት። አይሆንም። አመሰግናለሁ።